Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizi görməyimə çox şadam. Əminəm ki, səfəriniz çox uğurlu keçəcək və Qazaqstan-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq münasibətləri yeni yüksək pilləyə qalxacaqdır. Biz səfərimizə çox böyük önəm veririk və əminəm ki, səfərin çox gözəl nəticələri olacaq. Bir daha xoş gəlmisiniz. Asa hörmətli prezident Mirza, mən bu gün ресми сапармен келіп отырмын президент ретінде бұл алғашқы сапарым сапар кезінде бірқатар өзекті өте маңызды мәселелер туралы пікір алмасу болады өте маңызды құжаттарға қол қоймақпыз сондықтан бұл сапар үлкен серпін береді екі еліміз арасындағы қарым қатынасқа ынтымақтастыққа сізге ризашылығымды білдіремін қонақжайлығыңызға рахметімді айтқым келеді